მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა თავის ორქიდეებთან ერთად და წარმოგიდგენთ მორიგ ვიდეოს YouTube-ზე, რა თქმა უნდა, ორქიდეების შესახებ. ამ ვიდეოს ჩაწერის მიზეზი გახდა ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა, რომელიც ეხება ორქიდეის ყვავილოვან ღეროს. თქვენ ახლა ხედავთ ჩემი ორქიდეის ყვავილოვან ღეროს უკვე თითქმის მომჭნარი ყვავილით, ეს სახლის ყვავილობა და ეს არის მისი მეორე ღერო, რომელზეც არც ერთი ყვავილი არ აქვს, მაგრამ ღერო არის მწვანე. ღეროების შესახებ სხვა ვიდეოც მაქვს ჩაწერილი, უბრალოდ ზოგადად მაქვს ნათქვამი, რა და როგორ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ეხლა მინდა შევეხო კონკრეტულად ა როგორ მოიქცეთ, რა სიტუაციაში რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. როდესაც ორქიდეა დაიყვავილებს, გადადის ეგრეთ წოდებულ მოსვენების ფაზაში. მოსვენების ფაზაზე ალბათ ჯობია ცალკე ვიდეო გავაკეთო, რადგან ეს არ არის ერთი თემა, მხოლოდ მაგალითად ღეროს თემა. ამიტომ დღეს მხოლოდ ორქიდეის ყვავილოვან ღეროს შევეხები. თქვენ თუ გაინტერესებთ თუ რა და როგორ უნდა გავაკეთოთ, როდესაც ორქიდეა გადადის მოსვენების ფაზაში, შეგახსენებთ, რომ უბრალოდ შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დააჭიროთ სიტყვა subscribe დაახლოებით აი აქ, ქვედა მარჯვენა კუთხეში და დააჭიროთ ზარის სიმბოლოს. ასე თქვენ ავტომატურად მიიღებთ შეტყობინებას, რომ დაიდო ახალი ვიდეო. დაუბრუნდები თემას. ანუ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ორქიდეის ყვავილოვან ღეროზე და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საუბარი ფალენოფსისებზე, რადგან რა შეიძლება სხვა ორქიდეებს, უფრო ესე ფსევდობულბიან ორქიდეებს, იქ როდესაც ორქიდეა დაიყვავილებს, გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ცალსახად, უბრალოდ დაყვავილებული ღერო იჭრება. ფალენოფსისების შემთხვევაში შეიძლება სხვა და სხვა გვარად მოიქცეთ, რადგან ყვავილი ყოველთვის არიხმობს ხოლმე თავის საყვავილო ღეროს და ჩვენ იქიდან გამომდინარე თუ რა ფორმაშია ჩვენი მცენარე, ღებულობთ გარკვეულ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. როგორც ვამბობ ხოლმე, კონკრეტული მცენარის შემთხვევაში კონკრეტული გადაწყვეტილება არის მისაღები, რადგან ერთიანი რეცეპტი, რომ აი ასე და ამგორად ვიმოქმედოთ ამ შემთხვევაში არ არსებობს. მე ხლა რამოდენიმე ჩემს ყოველს წარმოგიდგენთ და გეტყვით რა გადაწყვეტილებები მექნება საორიენტაციოდ მისაღები ამ მცენარეების შემთხვევაში. ეს არის ჩემი უკვე დაყოლებული ორქიდეა, უბრალოდ ერთადერთი ველოდები რომ ეს ბოლო ყვავილიც მოძრეს, ეს არის ალბათ ერთი დღის თემა და შემდეგ რა თქმა უნდა უნდა ვიფიქრო რა გავაკეთო. ბუნებრივია მე დაველოდები რამოდენიმე კვირა შეიძლება. მაგრამ ჩემი დაკვირვებიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე, ეს ორქიდეა ამ ღეროს მთლიანად გაიხმობს, რადგან შეცვლილი აქვს ოდნავ სტრუქტურა, გამომშრალია და საორიენტაციოდ მომავალში აღარ გამოიყენებს. თუმცა როდესაც საუბარია ღეროს გადაჭრაზე. როგორ ვიმოქმედებ აი ამ კონკრეტული ორქიდეის შემთხვევაში? როგორ სათქვი, მე ველოდები და რამოდენმე კვირის შემდეგ თვითონ მცენარე მიკანახებს მთლიანად მომიწევს ღეროს გადაჭრა თუ მომიწევს რაღაც წერტილამდე. ორი ვარიანტია, ან ღერო გააგზელებს გამოშრობას და გახმობას და ჩემი დაკვირვებით ასეც იქნება, ან უბრალოდ ამ ყვავილს მოიძრობს და გაჩერდება ესე. მაშინ როდესაც ორქიდეის ღერო დაიწყებს გახმობას. მოვაჭრით 3-4 სანტიმეტრის მანძილზე, ისე რომ არ დაზიანდეს მცენარის სხვა ნაწილები, ხლამ შემთხვევაში აქ შეიძლება რთული მისაწვდომი იყოს მაკრატელი, ალბათ გადავჭრი აი აქ. აი აქ. არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ იარაღები, რომლითაც ვიმუშავებთ, უნდა იყოს სტერიული. ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა. შემდეგ, გადაჭრის შემდეგ, გადაჭრის ადგილს იმ შემთხვევაში თუ ძირში ვაჭრით დავამუშავებთ სააფთიაქო ნახშირით და ასე დავტოვებთ ჩვენ ალბათ გვინახია ორქიდეები გაყიდვაში ან ჩვენ თავად მქონია შემთხვევა როდესაც არის ხომ ესეთი გადაჭრილი ღეროები ну ვიზუალურად შეიძლება არც ისე ლამაზი იყოს მაგრამ ასეთი ყვითელი გადაჭრილი ღეროები აქვს ხოლმე ორქიდეებს რატომ ველოდებით ღეროს გახმობას იმიტომ რომ მეგობრებო თვითონ მცენარე არის ძალიან საინტერესო. ეს არ არის მცენარე, რომ მისი ძირითადი კომპონენტი იყოს ფესვი და ფესვით ახდენდეს დანარჩენი ნაწილების კვებას. არა, ჩემო მეგობრებო. ცენარემ თლიანად ყველაფრით კომპლექსურად არსებობს და ის საარსებო მიკროელემენტები რომელიც მას აქვს ხეროში ნელ-ნელა არის ხოლმე გამოყენებული მცენარის მიერო შემდეგ გააგრძელოს არსებობა, გამოიყოს ახალი ფოთოლი და სხვა ყვავილოვანი ღერო თუ ფესვი. როგორც გითხარით, აი ამ ორქიდეას მე ველოდები გარკვეული პერიოდი და холоდ იმ შემთხვევაში ვიწყებ ზამოქმედებას. ღერო გაყვეთდება, მიხვდებით სტრუქტურა შეიცვლება, ხდება ხოლმე ხაოიანი, მყარი და ყვითლდება. ასე რომ ჯერჯერობით რაკი ეს ორქიდეა? მიუხედავად იმისა, რომ დაყვავილებულია და უკვე ფაქტურად ვიზუალურად არც თუ ისე ლამაზი შესახედია, ესე დარჩება და მე მას დაველოდები. შემდეგი შემთხვევა მირჩევნია გაჩვენოთ შემდეგ სხვა ორქიდეაზე. აი ეს არის ორქიდეა, რომელმაც ნაწილობრივ გაიხმო თავისი საყვავილო ღერო და როგორც ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ შემეძლო მაგალითად აი ძალიან დაბლა გადამეჭრა, გადაჭერი ცოტა ზემოთ და დამუშავებული არის, ახლა ვეცდები კარგად გაჩვენოთ, დამუშავებული არის პარაფინით. პარაფინით დამუშავების შესახებ მე ვიდეო მაქვს, აქ არ გავჩერდები, უბრალოდ ზოგადად ვიტყვი რომ, როდესაც ღე რომ წვანია, ახდენენ ნახშირი დამუშავებას, რა თქმა უნდა, ნახშირი აუცილებელია ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ ღეროს გადავჭრით და შემდეგ რო არ დაიწყოს ღე რომ გაყვეთლება, ცხელი პარაფინის სანთელით ხდება მისი დაკონსერვება. რო არის დაკონსერვებული და რატო გადავჭერი ასე და არა სხვანაირად. აი ეს კოკორი, მაშინ მომეჩვენა თუ კვირტი უпростоრად იყო ცოცხალი და მაინც მქონდა ეჭვი რომ შეიძლება ან ყვავილი გამოიტანოს ან შვილიკო მაგრამ როგორც ხედავთ სცენარის სხვა გადაწყვეტილება ჰქონია და მთლიანად ღერო იწებს გაკვეთილებას. ბოლომდე რო გაკვეთდება, ეს უბრალოდ ახლა არც ისეთი ლამაზია ვიზუალურად და ხელსაც შემიშლის. ბოლომდე რო გაკვეთდება, მე რო უკვე გადავჭრი შეძლების და გვარად ძირში, რადგან ამის შესაძლებლობას მცენარე მაძლევს. არის ესე ღერო განთავსებული ისე რომ არ დავაზიანო მცენარის ფოთლები. აი ეს ის შემთხვევა, როდესაც მაგალითად მქონდა მოლოდინი რომ კვირტს გამოიყენებდა, მაგრამ კვირტი არ გამოიყენა. ანუ ეს ორი ორქიდეა, წინა ფრაგმენტის და ეს მეორე ორქიდეა, საორიენტაციოდ არ გამოიყენებს თავის ყვავილოვან ღეროს შემდგომში და უკვე იწება მისი გახმობა. წაიღო საკვები ნივთიერება და ეს ორგანო მას აღარ სჭირდება. წარმოგიდგენთ შემდეგ ასისტენტს, ესეც დაყვავილებული ორქიდეა და ამასაც გადაჭრილი აქვს, მაგრამ არა ძირში და რატო. როდესაც დაიყვალილა ყვავილმა, პირველი, ну, ხედავ რა ორქიდეა არის ხმობს ღერო საკმაოდ დიდი ხანია, რაც ეს მორჩა ყვავილობას საფხულის დასაწყისში ფაქტიურად და მე რას ვაკეთებ? ხედავ რა ორქიდეა არის ხმობს საყვავილე ღაროს და ხელის ესეთი საკმაოდ ნაზი მოსინჯვით უბრალოდ ვამოწმებ არის თუ არა ცოცხალი აი ეს კვირტი კი ეს ცოცხალი იყო შემდეგ შეხედეთ იტოტება და გადაჭრილი მაგ ცალცალკე აქაც როდესაც შევამოწმე და ეხლაც რამოდენიმე კვირის შემდეგ ნახულობ, რომ ეს ყველაფერი არის ჯერ კიდევ ცოცხალი. ღერო არ ხმება, ეს ღერო გაყვეთდა მხოლოდ ეს ნაწილი გაკვეთდა. იმედია კარგად ჩანს კონტრასტი ფერებს შორის და საორიენტაციოდ გაკეთდება აქამდე, მაგრამ სანამ თვითონ არ გაკეთდება, მე ხელს არ მოგიდებ. ეს ღეროს გადაჭრელი, ბუნებრივია სტერილური მაკრატლით დავამუშავე ნახშირით და ასევე დამუშავებული არის პარაფინით, ცვილით, როგორც გინდათ. ანუ არის დაკონსერვებული. უბრალოდ, როდესაც ჩვენ დაკონსერვებას ვახდენთ, ალბათობა იმისა, რომ აქ შეიჭრება რაღაც მიკროელემენტები და გაფუჭდება საკმაოდ დაბალია და ორქიდია ინარჩუნებს მწვანე ღეროს. აა სხვა, ესე რომ ვთქვათ, მეცნიერული თუ მიახლოებით მეცნიერული ახსნა, რატომ არის ხოლმე რომ პარაფინი დამუშავების შემდეგ ორქიდია არიხმობს ღეროს, მართალი გითხრათ მე არ მაქვს, ეს რჩევა მე თვითონ ნახე YouTube-ზე ვიყენებ და ვხედავ რომ კი, კი, უმეტეს შემთხვევაში, აა, როდესაც პარაფინით ხდება დაკონსერვება გადაჭრილი ადგილების, ღერო აღარ ხმება. თუმცა, სხვა შემთხვევაც, ძინა ფრაგმენტის შემთხვევა სრულიად საპირისპირო იყო. ანუ, როგორ ვთქვა, 10-დან ერთ შემთხვევაში ღერო შეიძლება ბოლომდე გახმეს. მე მოლოდინი მაქვს, რომ ეს ორქიდეა თავის ღეროებს მომავალში გამოიყენებს. რაღაც განსაკუთრებული, ესეთი რო თქვა, ლამაზი ყვავილია, ლამაზი შეფერილობის ყვავილობა აქვს. აა შესაძლებელია, თქმა უნდა, გამოიყენოს ან შვილიკოს გამოსაყვანად, ან ყავსაყვავილის გამოსატანად. აა შეიძლება ასევე დავამუშავოთ და მალამოთი და გამოვაყვანინოთ შვილიკო, თუმცა მე არ გავაწვალებ ამ სცენარეს, იმიტომ რომ მსგავსი სცენარების შეცენა შეიძლება. ანუ შვილიკოს თუ თვითონ გადაწყვეტავს გამოიყვანს, ხო კარგი თუ არა და მე მას არ შევეხები. ეხლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ფავორიტი ორქიდეა, ფალენოფსისი ლატე ულამაზესი. ულამაზესი შეფერილობის ღერო გადაჭრილი აქვს. აი აქ კიდევ უფრო გრძელი ღერო იყო, საკმაოდ დახონძლული ყვავილებით და დამუშავებული აქვს პარაფინით, მაგრამ თუ თქვენ ამჩნევთ, საკმაოდ მაღალი ღერო აქვს და აბსოლუტურად მწვანე. აი ესეთია ჩემი ფალენოფსისი ლატე. ღეროს არი ხმობს. არც სტრუქტურა შეცვლია ამხნის მანძილზე, არც გამხმარა და კონკრეტიც ახლა ვეცდები კარგად დაგანახოთ ყველა ჭრილში. ეს კოკრებიც არის სოცხალი წვანე და მე მაქვს молодინი რომ აი ესენი, აი ეს კოკრები. და გადავჭერი ყვავილის ყავლობის დასრულების ქვემოთ. აქ გაგცელება იყო კიდე დიდი დახუცნული ყვავილების და მე მაქვს молодინი რომ ეს ორქიდეა შეიძლება მომავალში გამოვიყენო დავამუშაო ციტოკინის პასტით და გამოვაყვანინო შვილიკო, თუმცა ჯერისო ფიქრობდა ამ ორქიდეას დასამუშავებლად ვამზადებ. რაც შეიძლება პასტის გამოყენებას ეს უკვე სხვა თემაა, ამ ვიდეოში არ გავჩერდები, მე უბრალოდ ვაკვირდები, ვამზადებ და ველოდები, როდის დაიწყებს ღეროს გახმობა. ღეროს არ იხმობს კარგია, ნივთიერებით სარგებლობს, მაგრამ მეორე ვარიანტიც არის, რომ ძალასაც აცლის. ძალიან მაღალი ღერო აქვს. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მივიღებ ამ ორქიდეის შემთხვევაში, ძალიან ლამაზი შეფერილობისაა და დიდი სურვილი მაქვს, რომ კონდეს თუნდაც ორი ცალი. ძალიან კარგია. და მეგობრებო, როდესაც ჩვენ შვილიკოს გამოყვანაზე გვაქვს საუბარი, გამრავლებაზე ხელოვნური ჩარევით, კარგად უნდა დაფიქრდეთ, რატომ და რისთვის გვინდა. ამ ორქიდეასთან დაკავშირებით ფიქრობ, აი ეს როგორც ვთქვი, ღერო შენარჩუნებული აქვს, არის შესანიშნავ ფორმაში და ამიტომ გადავჭერი ასე ძალიან მაღლა. კარგი კოკრები აქვს. ცოცხალი. ძალიან კარგი. თუ თვითონ გამოიტანა, ხო კარგი, ახლა ისვენებს, ფოთოლი გამოაქვს. გადარგვასაც საკმაოდ ყოჩაღად გაუძლო, ფოთლებიც გაიზარდა. ფესვებსაც იზრდის, იმრავლებს, ამიტომ როგორ თქვა, დაკრუების ქვეშ ყავს და ნუ ღეროს დაუბრუნდები, აი ესეთი ღერო შეუნარჩუნე მე მას. კიდევ ერთი ვთქვათ, არასტანდარტული შემთხვევა, როდესაც ორქიდეას აქვს მაღალი ღერო და როგორ ვიქცევით? ჩემი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ ეს ღერო დამეტოვებინა და გადამეჭრა იქ, საიდანაც გაყვეთდა, ანუ როგორც კი აი იქ პირველი ყავდა, ჯერა გადავჭერი მე რეაგ და იდეაში შეიძლება აი ეს ნაწილი მოეჭრას, მაგრამ რა კი არ მყვითლდება, დავუტოვე. ანუ როგორ ვიქცევით? უბრალოდ ამას შემდეგ შემდეგი ორქიდეის მაგალითზე გაჩვენებთ. დატოვებული მაქვს თლიანად წვანე ღერო, ულამაზესია. ძალიან დიდი ლამაზი ყვავილებით. მაშასე ვუბრუნდები ჩემს ასისტენტს და ხმამაღლა, ასე რომ ვთქვათ, გარმარტავ აა იმ გადაწყვეტილების მიმდინარეობას, უბრალოდ ხმამაღლა ვიფიქრებ თქვენთან ერთად, როგორ უნდა მოექცე ამ ორქიდეას მომავალში. როგორც ახ თქვი, მას შემდეგ რაც ეს ყვავილი მოძრება და ეს ღერო დაიწყებს გაკვეთლებას და დაიწყებს გაკვეთლებას, რადგან საკმაოდ სუსტია, მე ამ ორქიდეას გადავჭრი ძირიდან 3-4 სანტიმეტრის დაშორებით, აი აქ დაახლოებით, ისე რომ არ დაზიანდეს ეს ფოთოლი და დავამუშავებ საფთიაქო ნახშირით და შევეშვებ. რაც შეეხება აქეთა ღეროს. ეს ღერო არის საკმაოდ ძლიერი და აი შეხებაზე, თითის შეხებაზე ხვდები, რომ ის კვირტები, რომელიც მას ჯერ კიდე აქვს. აი, ახლა ვეცდები, რომ კამერა მაღიქოს. აი ესე, ეს კვირტი არის ცოცხალი, ამობურცულია, ანუ არსებობს ალბათობა იმისა, რომ ორქიდეამ დაიწყოს საყვავილო ღეროს გამოტანა ამ ტოტზე, ამ ღეროზე. დააკვირდით ჩემო მეგობრებო თქვენს სცენარებს. რა კი ამ ორქიდეას უკვე ჰქონდა შემთხვევა რო აი გამოიტანო ყვავილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება კიდე გამოიტანოს თან ღეროს არ იხმობს. რა გავაკეთოთ? აი რა შეეხება უკვე დაყვავილებულ ღეროებს? აქ შეხებაზე თითქოს და ჩანს, რომ ეს ა ცოცხალი აქვს საესკვირტები, აი აქ იყო ყვავილი მოძრა. ბოლო ცოცხალი აქვს, მაგრამ ძალიან სუსტი, უკვე აღარ გამოიყენებს. ეს ცოცხალი აქვს, მაგრამ ესე ძალიან სუსტი, ეჭვი მაქვს რომ გამოიყენოს. შემდეგ ღეროზე ცოცხალი უკვე აღარც ერთი არ აქვს, აქ ყველგან იყო ყვავილები. ბოლოც სუსტი აქვს, ამას აღარ გამოიყენებს ეჭვი მეპარება და მესამეზეც ამას უკვე აქვს აი ეს ერთი ცოცხალი, მაგრამ სუსტი. მეორე ცოცხალი ცოტა ძლიერი, უფრო ძლიერი ვიდრე ეს. თუმცაღა ეჭვი მაქვს რომ ვერ გამოიყენებს და დაბოლოებაც არის მწვანე, მაგრამ სუსტი. რაც შეეხება ამ დაბოლოებებს, ეჭვი მაქვს რომ ორქიდეა ამ დაბოლოებას გამოიყენებს. ველოდები, ველოდები როდესაც დაიწყებს ჩამოწრეტვას, სიმწვანე და დარწმუნებული ვარ, თითქმის დარწმუნებული ვარ რომ აი აქამდე გაყვეთდება. და აუცილებლად გადავჭრი სად. თუ ჩვენ ვამჩნევთ, რომ ორქიდეის ღერო ყვავილოვანი ღერო არ ხმება, ვჭრით უკვე, ესე რომ ვთქვათ, გამოუყენებელი მკვდარი მუხლის, მას ქვია მუხლი, მუხლის ქვემოთ, აი დაახლოებით ამ მანძილზე. ეს ადგილი სამაგრისგან ქონდა გაფუჭებული, ამიტომ ამასაც მივაყოლებ, აი აქ გადავჭრი. ესე იგი, ცოცხალი მუხლისა და გამოუყენებელი მუხლის შუა აი ამ ადგილზე გადავჭრი სტერილური მაკრატლით დავამუშავებ ნახშირით გაშრება და შემდეგ დავაწოთებ პარაფინს ცხელ პარაფინს აქ უკერისკები არ მაქვს ფოთოლზე არ მოხდება და დაველოდები თუ მოხდა რომ გამოიყენა რისი მოლოდინიც მე მაქვს ხო კარგი თუ მოხდა რომ დაიწყო გაყვითლება აი ხელი შეხებაზე ცოცხალი ღერო არის უფრო მეტად სლიკინა ხაუიანი მაგრამ სლიკინა მაგრამ ოდესაც ღერო იწებს უკვე გაფუჭებას გახმობას დაბერებას ესე რომ თქვა აი შეეხეთ თქვენს ყვავილებს და ნახავთ აი ხშირად შეეხეთ ხოლმე ძალიან ხშირად არა მაგრამ შეეხეთ ხოლმე და ნახავთ რომ აი ღეროები მე რაღაცნაირად ხდება სტრუქტურირებული თითქოს დაზორილი თითები შეხებაზე ეს ყველაფერი აღქმადია ასე რომ გადაწყვეტილება მიიღება ყოველი ყოველი შემთხვევაში კონკრეტულად. შეიძლება გაჩნდეს შეკითხვა ხომ არ გამოვიყვანო შვილიკო, არა. ეს ორქიდეები ხშირად არის ხოლმე გაყიდვაში, ძალიან კარგ ფორმაში, რისკის ქვეშ არ დავაყენებ, ამიტომ თვითონ გაიხმობს. მოვაჭრი, არ გაიხმობს გამოიტანს ყავილოვან ხეროს, ხო კარგი. რაც შეეხება თვითონ ყავილს, ინტენსიური, მე მგონი არც დაუსვენია. მეორე ფოთოლი ამოქს უკვე. დასვენების შესახებ ვიდეო იქნება ცალკე. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, გამოიწერეთ. ესეც როგორ ავთქვა და დასვენების თემაც, მოსვენების თემაც ყოველ ყოველი შემთხვევაში ცალ-ცალკე განსახვიდველი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი გოგოები არიან ინდივიდუალურები ფრიად. უბრუნდებით ჩემი გოგოების სტელაჟს და თქვენ რომ ნახოთ ჩემი ორქიდეები, ნახავთ რომ ზოგი სად არის გადაჭრილი, ზოგი სად არის გადაჭრილი, ზოგი უფრო მაღლა, ზოგი უფრო დაბლა. მოხდა ისე რომ ყველა ჩემი ორქიდე ეხლა ისვენებს და ესახება ხოლმე რომ ყოველი მორიგი ორქიდეა თავისი რეჟიმით ცხოვრობს და მე რაღაცნაირად ერთიან რეჟიმში ჯდება. აი ესე რომ მეგობრებო, ეს მინდოდა მეთქვა ორქიდეის ღეროს გადაჭრის შესახება. აი კიდევ ერთი ულამაზესი სასწაულად ლამაზი გოგო. ღერო დავუტოვე, უფრო სწორად, ყოველი გადაჭრილია და დამშავებულია პარაფინით და მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი რომ არაფერში გამოიყენებს, იმიტომ ყველა ესეთია ეს მუხლი მკვდარია. დაველოდები, ახლა აქტიურად იზრდის ფოტოს და რაღაც სასწაულად გრძელი ფოთოლი გაიზარდა, გამკვირდა, ნუ კარგ ფორმაში შე ჩემი გოგონა და ეჭვი მაქვს რომ მასაც აი აქ სადაც 3-4 სანტიმეტრი დაშორება, აი აქ გადავჭრი, იმიტომ ეს ღე რომ ნამდვილად არაფერში გამდგება, უბრალოდ არ ვეხები, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მწვანეა. არ ამგონია რომ ძალას ართმევდეს, რაღაც ძალის წარმევის სამგოგონას არაფერი ემჩნევა. ეს მინდოდა მეთქვა. აა ნუ შევეცადე მაქსიმალურად სხვადასხვა ორქიდეების მაგალითზე მეჩვენებინა, როგორ უნდა მოვიქცეთ და როგორც თქვი, ერთიანი მიდგომა, ერთიანი რეცეპტი, ნუ არ არსებობს, მეგობრებო, არ არსებობს. თქვენი კოლექციიდან მივხედავთ ორქიდეების რაოდენობისა, ნახავთ რომ ყოველას შეიძლება რამოდენიმე სერტნაირი, მაგრამ ყოველას ინდივიდუალური მიდგომა დასჭირდეს, იმიტომ რომ სხვადასხვა სათბურებია, სადაც სხვადასხვა გამოყვანის პერიოდი, სხვადასხვა ასაკი, სხვადასხვა ღეროების რაოდენობა და ზოგადად სხვადასხვა სახეობა. ასე რომ, ეს მინდოდა მე თქვა, ესე მოკლედ ორქიდეის ღერო შესახებ. ორი ვარიანტია, ან ვაჭრით ჯიში, შესაძლოა წყვილდება, ან ვაჭრით ყვავილების, აი ფოთლების ყავლების გაზრდის ადგილის ბოლო მკვდარი მუხლისა და ზემოდან ბოლო მკვდარი და პირველი ცოცხალი მუხლის შუაში აი ამ ადგილზე და ვამუშავებთ ნახშით და პარაფინით შეიძლება მხოლოდ ნახშით მაგრამ მე როდესაც ხერას ვტოვებ პარაფინითაც ვამუშავებ ხოლმე ეს მინდოდა მეთქვა თუ თქვენთვის საინტერესო იყო და მილაიქეთ თუ არ იყო საინტერესო შეგიძლიათ გააკეთოთ დისლაიკი გამოიწერეთ ჩემი არხი, თქვენი გამოცდილებაც გამიზიარეთ ორქიდეის ყვავილოვანი ღეროების შესახებ და ასე სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი. დროებით.